Briozini o nome dele, né? Sinto saudades quando você bate sim Sinto saudade de você sim Quando seu corpo bate no meu Posso sentir seu calor que me faz que me faz me sentir tão seu Você é linda demais Esse seu olhar que me faz Querer ficar, querer ficar ah, ah, ah. Tenho me perdido em minhas vezes Será que me entende? É que tenho estado fora do meu controle Igual seu corpo em chamas Quando estávamos no quarto em beijos e amassos Tudo se perde dentro de um compasso Somos juntos e proibidos Briozinho Se perdemos dele. o limbo Me sinto tão sombrio Mas quando eu tô com você, você é tão em paz. Isso é paz esse beijo que me faz de minha alma conectar a sua Você me vem com esse jeito tão, tão Que me faz me perder em você Em você é em você Sinto saudades quando você bate sim Sinto saudades diz de você sim Quando seu corpo bate no meu Posso sentir o seu calor Que me faz me sentir tão seu Eu, você é linda demais Esse olhar que me faz Briozinho o nome dele, né? ficar, querer ficar ah, ah, sou complicado, baby Mas eu gosto de você já falei em mais de uma canção Que você é a garota que roubou meu coração Escreve histórias e tudo isso vira uma canção Angel, é day, é, é. Eu sou seu, ou oh, semeia de